Misy ny herisetra ara-tsaina amin'ny fomba fiteny sy fomba fihetsika. Ny herisetra ara-tsaina, ohatra, dia ny manao teny maharary mahakasika izay mety ho fahalemen'ny ankilany, ny tsy manaja, ny manambany, ny maneso, ny manoa, ny manendrikendrika, ny manala baraka, ny mandrahona, ny mangeja, ny tsy mamela ny olona hahalala zavatra na tsy mamela azy hivoaka ny trano na tsy avela hiresaka sy hiaraka amin'ny havany, ny tsy mahazo mandray anjara amin'ny adidy ao an-tokantrano, ny manilika andraikitra amin'ny ankilany ka mahatonga ny andaniny haneho herisetra, ny mandrahona hamono mahafaty raha tsy manaraka ny fepetrapetrany.